No, no, no, no, no, no, no, no, Yeah, yeah. y no sé Creo que he estado mejor A veces dudo de mí Y créeme, creo que soy el uno como Jesus is the one Jesus is the one Pero se ha vuelto a marchar Me quedo con el sistema inmune en su peor rato Todo se va con el tiempo, malos días, malos vientos, que si quiero, que si tengo. Tengo un par de amigos nuevos, tengo un par de eh, amigos menos. Eh, he vuelto al baile y he vuelto al juego, de vuelto a pelear, no con el espejo, mal clima. días otra vez, malos